Vitesse limitée passée. Arrêtez de Surfez bien trop vite avec la 5G de Mobile Vikings. Mais faites gaffe de ne pas vous faire choper. 10 gigabytes à 15 euros par mois. Maintenant aussi avec la 5G.